Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, ya, Kalau nak klik animasi kita, ha serunya. Adu adu adu adu du. Jangan kasar. Adu adu adu adu du. Gelimisan. Bapa beyo kuat sangat. Rumah kita tepi jalan Lama orang silap pe Pagi esoknya cara gege Gua no galak saat ini Nyanyi terlengguk-lengguk ni Gina sehat kedua ku siramu Sukelik baik dengan macik tua terisi Dewi Gua no galak ni Kau boleh uh, duit ampau Sahabatlah kita orang tak tahu Sahabatlah kita orang bodoh Sahabatlah kita orang tak puk Sahabatlah kita orang tak sekolah Kita gini sahabat orang, orang tak dengar lah kata kita Nasihat warna ni Tuan ku selama lah saat ni mau nasihat dia Mau nasihat warna Mau kata ni itu ku Jangan duduk kodeh mau cik Tom Tri si Dewi Dia nak beranuk Dia nak saikan anak dalam kandungnya Orang nak beranuk itu aku nyawa dia tu sebab tu rambut serak rambut sorak padu lepas tu tuai aku kena kelip baik ke macam si Dewi tu siar ke dia siar ke dia lepas mu kata gitu kamu ah, kata gitu ke dia dia dengar dia dengar nampak kelip macam mata kamu ke dia satu sain ping dia tak paham <gasps> dia tak paham sain dia tak paham sakit sakit pasal dia tak apa terkenal kalau tak kenal tak sakit Lepas tu jerit lama Dia pun bila-bila lama duduk jerit Bila-bila lama duduk tiap tu Bila-bila lama duduk sakit tu Dia jawab Tuan ku sama jawab Tuan ku sama jawab Dia kata Aku anak ni Dia kata kuana saya Muduk dia mak Muduk dia mak Muduk dia mak Dia kata aku anak Hei dia kata saya Aku tahu pun bodoh Mu tak reti Mu bengok Sama kata Tuan ku mau kata Lepas tu Mu jawab Moyo bapa aku. Aku tahu dah tabun lagi bodoh. Mau Morengo, more tepuk, ngaji tu kecinya tak kursi. Nama kena kau ke? <gasps> Dia kata gitu kamu. Dia kata kamu. Batu mau jawab. Ambo jawab. Kata bapa aku. Aku malah dengar dia kata. Aku malah dengar nasihatmu sain. Cuali Aku aku nak dengarnya Aku tahu dari Cidik Dari Petah, dari Timur Kalau buat mari buat ayah nasihat Aku nak dengar dia kata kucing semati Tahu ya tak kata begitu Dia kata mana Dia kata kalau mari wayah nasihat kan, Aku kata aku nak beli baik Dengan ah, tu yang mau cik sendiri ya Allah, kalau saya kena mau tipu Supaya mula kan sakit parok aku Tahu dia kata begitu juga mau Mati ke agak-agak mak Aku nak sesungguh wayah Sebab wayah oh, sekalau Uh, saya ni kalau dia nak nipu nak suka kamu tak ada nak suka Hmm, biar kita aku gi. Gi apa saya? Aku gi. Si jalan sikit. Gi dah banyak. Oh. Kata saya. Duk mana tu aku si kamu ni? Aku nak kena sehat ke dia. Sebab tu aku si kamu ke kata aku tu angin buat dah. Pak lepas belakang dia dengar sungguh kat aku. Dia balas laki bini bro. Ha, kalau aku pergi dia senyap selalu. Duit misalnya duit belanja Aku minta piti. Sepuluh riyah buat dia saya kat aku dia beri tu riyah kat aku ha, kerana dia saya ada saja. ya Allah kata itu selama tak boleh nampak muka merah dan merah macam kapur ni muka dia kapur merah ke putih aku tak ingat aku tak rasa kapur putih Allah bernah sangat Bila hmm. kata kali mesti bodoh Dia kata dia Kek kecek saja Cuekku Cuekku Terasa awak ya? Uh. Kijab gapo awak ya mari tempat mau mengaja seramu awak ya raya hari ni pengasa? Tahu lepas naik kedai ni lah. Mari jumpa waktu itu tunggu raja saya sekali. Oh, mu mari nak jumpa amu awak ya? Oh, nak jumpa waktu itu. Mari kijab gapo merasa sepuk kamu nak raya satu benda. ada juga nak raya. Begapa dia rayak? Mari nak nasihat kata aku sebab benda-benda rakyat pun boleh nasihat raja sebab benda-benda tu tak boleh nasihat raja sebab baik sungguh raja rangan uduh kita raja buat jahat rakyat nasihat berapa dia awak ya nasihat berapa dia awak ya tu lah makcik tu kata isteri Dewi tu betul isteri aku dia mengandung itu benar. Nganda pula perut besar. Itu betul wak yoh kita udah. Dia lagi. Nganda pula dekat perut bawah dada. Kecek biar panah wak yoh. Lepas tu mu mari ni nak sap berapa dia. Gini tu. Apa no? Ha, eh, pocik Siti Dewi ni. Itu betul wak yoh. aku tak ingat aku ni. Aku tak ingat. Koyak waya wey. Koyak waya. Nasab kau beliau. Gini ku. Mau bangun. Gini ku. Lagu mana waya koyak banget waya. Sani baru serpah ku goda ku nyak ku jijok ku titi sain. Pegapa dia waya pula. Mocik tu kata Dewi tu ke? Itu betul. Isteri tu aku. Itu benar lah Waya pun tak sekecek Semua orang tahu Tiap-tiap Waya kulit Kalau ada Siti Dewi Adalah juga seramah Tentu laki bini dia Waya Kenapa dia Waya Sebab macam tu Dari Siti Dewi tu ku Itu betul Waya Apa nama ni Dia tu ke? Waya Waya Anak Marsikal Api Itu betul Ayah nak bertuah Amor Marsikal Api Duk di dalam waktu tujuh kedai rumah ha, apa nama ni beralok ke 40 itu betul waya apa nama Siti Dewi itu Royak, royak, royak molek. Ah, sudah kerjanya kau nak. Apa jadi bini lagi tu? Royak kenapa dia nak sehat royak? Gini ku. Uh, apa nama ni? Misalnya lah kalau kita kira segedih macam tu dari si Dewi tu. Apa nama ni? Misalnya lah kita kira macam tu dari si Dewi. Royak, royak, royak, royak dia gini ke macam tu yang dia itu misalnya kita tiga terketip pasal dia apa nama ni Moce tu kata istri Ayak oyah Ayak oyah Sudah kau tukar lah Dia gini ku Tu kata istri Dewi tu Misalnya nak kita kira Apa nama dia terkati Rasa Wai rasa Ada Ada Ada Boleh ke sakit Baru Wai Masa mulut ni lah nak pinang nasihat sangat kita pun tak tahulah ke mana. Hak tu lah aku nak marah pasal mulut tak reti mulut bengu. Mulut Masa mulut aku untuk pergi bebe mulut ni aku nak soyok ya parut. Ha, aku nak soyok mulut aku. Ha, ha, aduh. Bodoh, sayok mulut sendiri. Hmm, tadi makan tahun ni adalah. Pedih lagu ni buat. Enggak, sayok mulut sendiri. Bapak ya? Ha? Aku nampak Dangoh tu Aku Saya uluk Siapa? Siapa? Duk lah tu aku serama lah Duk kodai makcik tu terisi Dewi Mak Jadi orang lain pun bini dua belakang Tidak siapa Duk nyanyi nyanyi Hak tua Hak tua ni bukan asas silah tak kalah mula Lepas tu Dunia makcik si Dewi dengan petiuk menangis Padahal. Aku sial lah ke dia, aku kena nasihat ke dia. Aku kata tu aku seramu Tak boleh lah kau dah macam tu kata isteri Dewi ni. Dia beranak-beranak. Sama pula dia tu mengandung. Lepas tu? Lepas tu, ha, dia kata aku. Dia kata, hari ni mu tak sedap ajak boya mana berenai. Dia kata, aku malah dengar nasihatmu. Dia kata, siapa dia yang ha, dia dengar? Takut dengar ke dia kecek di pehiwa ni dia kata ni nak dengar saya ya lah ya, ha ya lah ya. tapi dia kata begitu dia kata sama dia kata tengok gitu pun cibu sama pun dia kata tengok ha lekeh pun nampak dia tu orang besar orang kena ramah sobat sakit ha ti lepas pakai dia ya aku ke kau sebenarnya kayu tu dok jadi boleh kira cuma kaya malu Kira lah aku duduk kapur kaya Mereka kata buah dok Berah tak aja beli sebuti Sungguh Munduk rumahmu Aku duduk rumah aku Dah belilah kau mana mak Beli kelo Dia tak jual sebuti Hmm oh, yalah ke dia Eh cidik sama eh Kok Oh ya kata berah tak beli sebuti Yalah beli kelo Lepas tu Kedah kopi ke Hmm Kecik dengan mengoyak aku yang sebenar ni Kau nak ayak lama dah Wek wano. Kedah kopi aku tak kaji jenguk. Sungguh. Umur tak kaji jenguk. Dan kapa kedah kopi tak kaji. Dah membuat aku wano. Aku masuk lalu. Aku tak main jenguk-jenguk. Oh, kau tu pula. Kau tu pula. Eh, pelik-pelik weh, Adio sama ni. Kau tu? Mungkin nasihat Serap ku sama lah Sebab aku tahu dah Mu sama Aku kira sama sama Kau nak Dari rahsia ku Kau dia mah Aku nama Mak luka Lekapok Mego Tanah Barat Lapkoh Luah Lima Jari Sungguh Oh jadi dia tak Dia tak tulis lah sama Lekapok Mego tu Tak tulis Tak pandai Pakai mak mak Tengok tu ke panggil cik mak Tengok mak Tengok muamak Aku tu kege sebenarnya Tapi apa pilih lah ni Mak lazim <laughs> Mak lazim hmm, Kalau kata mak buah Aku tangguh sikit lah Gede Gede ya? Dak ni kau kata seluar ni kedai besar kat Labuh nak terlucu.